Welt im Krisenmodus versinkt. Preise explodieren und man Klagelieder singt. Eine Hiobsbotschaft, die andere jagt. Man von guten Zeiten nicht mehr zu träumen wagt. Krisenprofiteure machen Milliarden Cash und uns die Zeit. Kurz vom kurzum nicht schlapp Handeln wir die Bad Boys lieber richtig auf Trab Während jeder Depression und Lethargie Lasst uns auf die Pauke hauen dentro do esquerda Ich sag dir was, lebe heute schon in der neuen Welt. Ohne Spaltung, Hass und Ego, es uns zusammenhält. Weil ich diese Tag für Tag erlebe, dafür kämpfe, bete, will bisschen anschieben. Dann werde ich schieben? Also anschieben oder? Okay, jetzt richtig fest.